Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kita kembali semula dalam Saf React Agent Ali Season 2 episode yang ke-6 Alright, kita dah tahu Ali punya apa Iris Dah kena hijack sekali tunggu masa je nak upload data tu Harap-harap ada someone yang boleh detect lah Okay, tanpa masa, jom Kita teruskan Tak apa pula call ni Hari paling penting Apa, birthday dia ke? Hari tu dah lupa Hmm Pinggan tak basuh Sampah tak buang Makanan bersepah makanan kucing Berapa kali ayah cakap Simpan barang kamu lepas pakai Takkan nak tunggu ayah pijak sampai rosak baru nak dengar Oh, oh kena marah Dina tak kemas Sampai busuk dapur Makanan comot pun bersepah Oh, semalam memang Ali dah plan nak buat semua tu Tapi terlupa sebab penat sangat <laughs> Penat? Ayah lagi penat kerja siang oh, malam Oh, tak, Ayah dia tak tahu <laughs> kan, kan kau nak pergi mana? Mana lagi? Uh -uh. Bukan ke kau? Bukan kau? Oh, okey. Apa? Dia tak ada mood ke apa? Alicia, lah. Eh, ejen karya. Kamu boleh pergi dulu. Hmm. Oh, kenapa? Ada benda. Lepas kejadian serang hendap dari musuh, ketua-ketua teras telah mengambil keputusan untuk menggantung Tok? kamu dari menjalankan Oh, tak boleh buat misi. Oh no, kenapa? Tak ada yang salah. Cuma memandangkan pihak musuh dah semakin berani. Yalah kan, takut Iris tu kan. Adalah ha. lebih baik jika kamu curi. diri. Buat sementara waktu. Sampai bila? Asal kunci rumah ke apa? Papa dia dah tengah oh. presentation. Ali, tu tinggal kunci. Dah, kenapa cuy sangat? Dah tahu benda penting. Ali kat mana sekarang ni? Uh, kat luar rumah. Ayah tak boleh balik buka kan? Ish, mana boleh? Kan ayah tengah kerja ni. Ali datang ambil kat ofis ayah. Kan ayah dah cakap pagi tadi. Ayah sibuk hari ni. Pergi tumpah rumah Aunty Faizah dulu. Ha? Huh? Nanti ayah call dia bagi tahu. Aunty Faizah. All right, let's go. Meet Danish. Baby lah tu kan. Ah, comel <laughs> Danish. Oh, huh? comel kan dia. Mau ai dia kunci terus. Huh? Ah, kenapa? Penat dah. Huh? Ah, sudah. Sudah. Allah oh, Allah Okey okey Abang tak ambil Su <laughs> Susu Oh dia tak join misi eh Hello Apa? Buat susu? <laughs> Oh dengan Rudy dengan ni eh Kai eh. Kenapa? Tak apa dia mepek. <laughs> Hello. Ha, kenapa ni Ali? Ha, <laughs> kau semua. Boleh tak? Kami tengah jalankan misi. Ya, dia analisis je lah kan. Ah, tu ideal potion semua siap. Ah, ambil kau. Ah, tu kan. Ah, ya. Apa hal ni? Kena hack kan? Hmm. Dia patut report benda ni tau Kau dia rasa pelik dekat Iris Tapi padahal lah dia perasan kan Oh oh Dia pergi boleh letak pula Iris as tu Pintu pula terbuka <gasps> oh, Tak apa ada jejak susu Ikut Oh sudah Oh, analysis. Let's go. Budak tu jatuh habis. Oh, selamatkan. Aduh, budak ni problem weh. Sama juga. Ti jatuh pecah juga. Alamak. Slow motion pula. Ah, <laughs> dia tewas juga akhirnya. Oh, dia pasang lepas tu dia buka, dia pasang balik. <laughs> Apa sebenarnya kau buat kat sini? Ah, saya tak dapat masuk rumah. Tertinggal kunci. Lah, kenapa tak pakai iris je? Oh, kan? Ya. Uncle. Tapi bagus jugalah. Oh, ya. ya. lah budak-budak ni suka bersepah macam mana. Hmm. Oh, pakai robot. Oh. Okay. Nasib baik Uncle datang. Ah, tak ada hal lah Ali. <laughs> Baguslah aku bakar. Menggunakan teknologi apa? Yang ketidurkan dia. Macam mana Uncle tahu jatuh Teknologi mata eh, untuk membantu mengemaskan. Tengok. Eh, saya ke ni? Iya. Uh, mencontik. Aku selalu je datang sini. Tapi sejak Yelah eh, kan Kakak dia meninggal Ayah dalam gambar ni Ya yeah. Lepas mak dia meninggal kan Tak macam sekarang Kenapa? Yelah Sekarang dia asyik sibuk dengan kerja je Sebab dia nak menghilangkan kesedihan kan Lepas tu hari ni Tiba-tiba nak marah tak tentu pasal Tak kenapa dah Oh hari ni hari yeah. special Anniversary yeah. huh, Apa dia? Kenapa dengan hari ni? ni. Ah. This is gonna hurt, man. Hari ini ulang tahun ah. orang. Oh. <sighs> Hmm. Oh hadiah Ali bagi hadiah lain kan? bagi apa? Oh, bagi gambar kahwin. Oh, this is sad, weh. Oh, ah. oh sedih lah sikit, eh. Soundtrack ni terlalu kuat lah untuk aku. Aku tak boleh lah. Kau tengok ni guys, kau tengok. Kau tengok ni. Dia air mata nak keluar tapi dia tak keluar nasib baik. So itulah dia episode 6. episode filler je sebenarnya. Ha, tapi episode filler ni strong lah. Sebab kita, yelah kita uh, dapat lebih tahu lah apa benda perasaan bapa dia. Background sikit pasal family dia. Kita selalu dapat lah episode episod background ni season 1. Ada satu dua kan. So kali ni kita dapat lagi. Dan hari tu uh, ah, episod lepas pun rasanya kan. Yang apa flashback dengan... Uncle Bakar pun sama juga. So memang sensitif betul lah episode episod ni. So itulah dia. Uh, ah, episod 6 season 2. Kalau korang suka dengan video ni macam biasa korang like. Kalau korang sedih juga last kali tu. Ah, korang subscribe lah. Kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.